А сам президент принял участие в хоккейном матче и назвал эту игру лучшим антивирусным средством. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. <laughs> Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство.